el único DJ Papos. noche aún no tengo en mi mente, el recuerdo latente. Oye, aunque digas que ahora no nos quedan las horas, yo de eso estoy consciente.